Basement, basement. is it best? земля. недвижимо Тебя я сохраню, и твое будущее предвижено Можешь все карты раскрыть, клубя построив платом Ты скоро обретешь вторую жизнь благодаря имплантам Любые схемы достану, закачаю твою жизнь невербатим Все как надо настроим, прошивку свежо накатим Чего не случится, можно падать на свободно а Ты вновь будешь жива, будем обниматься сколько угодно Переживай, но не боись ничего, пока ты находишься в коме Ты точно обретешь то счастье, что было в твоем доме Когда тебя впервые видели мама и папа это начало следующего этапа